Parmi les, invités de Ciné Horizontes, la 17e édition, donc nous recevons euh, Vladimir Cruz. Donc c'est vous qui êtes là pour le prélude sur deux jours cette année à l'Alhambra. On a vu votre premier film, euh, donc comme acteur, où vous jouez dedans, fraises et chocolat en français. Et euh, le dernier en date, parce que moi je ne dis pas le dernier, parce que vous allez en faire encore, j'espère. Hein. Donc c'est quelque chose qui est important pour nous, c'est qu'en même temps on peut voir comme ça l'évolution du cinéma cubain à travers vos œuvres. He entendido, creo, bastante. Que a través de, Fresa y Chocolate y eh, esta última peli pudimos ver una evolución del cine cubano a través de su, propia obra. Sí, eh, para mí ha sido una oportunidad excepcional eh, estar aquí en Marsella, en, en, esta ventana que se ha abierto al cine cubano dentro del Cine Horizontes. Para mí es una muy buena oportunidad estar aquí en Marsella dans le cadre festival y et estar euh, aquí pour, Cine Horizontes. Eh, donde curiosamente ha estado mi primera película que hace 25 años y, la, y la, siempre que dicen la última me pongo nervioso. Ah, espero que sea la última hasta ahora. <laughs> Et, euh, et, curieusement, donc, on a présenté mon premier film et mon dernier, même si je n'aime pas dire ça parce que j'espère que ça sera pas la dernière, eh, yo creo, para mí ha sido muy interesante y espero que para el espectador que ha visto las películas también, porque eh, refleja un poco la évolution aunque son diferentes directores, pero sí la evolución de, del cine cubano, de la mirada del cine cubano sur notre réalité en ces últimos 25 años. Donc ce ne sont pas les mêmes réalisateurs, mais euh, à travers ces, deux films, on a pu, avoir une, euh, on a pu voir, voir, une évolution de la réalité cubaine euh, en 25 ans. Et non seulement de la réalité de la forma en que el cine observa la réalité. pas seulement la mm. réalité, mais surtout la forme avec laquelle le cinéma observe cela. Yo eh, decía antes que creo que esta última película, Los buenos demonios, tiene, hace una mirada mm, clínica con el objetivo de diseccionar con cierta frialdad lo que está pasando en Cuba hoy porque es importante comprender. Euh, es un film que analiza con una cierta froideur clínica euh, clinique euh, qui qui un petit peu la réalité de ce qui se passe aujourd'hui à Cuba. Oui, alors le titre de este film en español, je ne vais pas oser le dire, los buenos demonios, en francés français ça a été traduit les gentils démons. Mm. Mm-hmm. Sí, mm, creo que por ejemplo se puede ver en Fresa y Chocolate, la película de hace 25 años, que todavía era muchísimo más emocional. Entonces on ver eh. eso, voir ça, on a pu voir ça dans Fresa y Chocolate il y a 25 ans, même si c'était sur un registre beaucoup plus émotionnel. Había una relación más con la revolución cubana y con el proceso cubano más del corazón. Et y, en esta última película es más racional porque hay una gran necesidad de entender qué ha pasado en estos últimos años y, y, y por tanto hacia dónde vamos a ir. Donc il y avait euh, dans Flex et Chocolat une relation beaucoup plus tangible, beaucoup plus affective avec la, révolution euh, euh, cubaine, alors que là on analyse avec beaucoup plus de, hauteur ce qui se passe. Mm. Alors avant de faire intervenir les, deux collègues qui sont avec, avec moi, juste un lien avec ces deux films, il y a quelque chose qui m'a frappé, euh, justement le fait de revoir Fraise et Chocolat, et ensuite le fait de, voir celui-ci. Je, trouve que on voit à chaque fois au début Cuba, euh, la Havane, euh, un peu des gens, mais Cuba lui-même ou la Havane elle-même n'est pas montrée. c'est très intériorisé, comme les décors sont intérieurs, il y a très peu d'extérieur. Est-ce que c'est une volonté, ça, justement, ou des réalisateurs, ou ce sont des interdictions où on ne veut pas montrer le, réel euh, euh, paysage qu'il y a dans cette ville en ambas películas eh, mm-hmm. empiezan con imágenes de La Habana, pero es una Habana interior que no se ve mucho, no vemos mucho a, La Habana. Es una voluntad eh, de no mostrar una Habana física o... No, yo creo que en Fresa y Chocolate hay mucha más presencia de la ciudad, eh, porque es un personaje en la película. El amor a Cuba se expresa a través del amor a la ciudad. Donc euh, mm. dans Fresh et Chocolate, ce rapport à la ville, il est beaucoup plus présent, on voit plus la ville parce que justement la ville est un personnage même du film. Euh, l'amour s'exprime à travers surtout l'amour euh, envers la ville. Y yo, dirais que Los Buenos Demonios es mucho más un primer plano à las personas. Mm. Quizás en Fresa y Chocolate se habla de ciertos errores que se están cometiendo con personas en la sociedad y aquí vemos un poco el resultado de esos errores. Hmm. Donc euh, dans le, le, le, le c'est quelque ¿Puedes repetir el principio? que, que en Fresa y Chocolate eh, se habla de ciertos errores que se cometieron eh, con, con, ciertas personas, con ciertas minorías en Cuba. Donc dans Flas et chocolate on parle plus de certaines personnes, certaines minorités qui ont commis des erreurs à, à Cuba. Y en este mm, mm, primer plano, digamos, que se hace sobre, sobre tres generaciones, se aprecia un poco el resultado de esos errores. Et dans ce premier plan qu'on fait sur trois générations différentes, ben on peut voir, on peut contempler euh, ben justement toutes ces erreurs. Hmm. Jamais de plan très très large en tout cas. Donc, il y a hay un plano muy non Non. non Non. posiblemente aussi influye las características de la producción. Las películas cubanas, mientras menos dinero tienen, más, plus corto es el plano. C'est peut-être lié avec la production, euh, euh au, au, moins on a de l'argent, mais au plus <laughs> on réduit les plans en fait. Mais il n'y a pas d'interdiction de tourner dans les villes no hay prohibición, no se, no se prohíbe rodar en ciertas ciudades, ¿cierto? No, no hay un proceso normal de pedir permisos, eh, tampoco está prohibido el plano general, técnicamente no. Mm. on, peut, tourner, il faut juste demander des, euh, des, des, autorisations. voilà, et puis euh, on peut faire aussi un plan général, il n'y a pas de problème. Mm.